मेरे जोन में है जोन मेरे नाम का हर बंदा मुझसे डरता है कोप मेरे नाम का मैं अकेले नहीं जाता मेरे होमीज मेरे साथ हैं कोप मेरा पल्ला सलाम मुझे मारते हैं यार बंदा है गुलाम बे हेड मिलते सुबह शाम बे This is bloody hell, I am the dark knight If you wanna beat me have to reach my height tapping my blood next in my mind मैं ऑन करता किंगडम, ये किंगडम कलाकार को है रैप सब करते गाना बिकता हजारों का है गाना बिकता हजारों का है किंगडम रियल वर्ल्ड है और उसका मैं उनो भी था कलाकार बनना चाहता हूं इसके लिए सब खो दिया सब कुछ मैंने खो दिया हां बातों से नहीं बनते कलाकार कला पे करना पड़ता काम है कलाकार से कल हटाकर आकर के करना पड़ता काम है जब इन दोनों को साथ जोड़े तब कलाकारों में आता नाम है शासन मेरा नाम Never knew this shit would happen to me. Never thought the success coming to me. In this world I'm hosting, you one I'm roasting. Blow the twin tower, you ain't see my power. Singing in my sour, I make a lot of flower. I'm the Willy Wonka of this music factory. I did my graduation year one chapter. On their mouth is what? What? You do this, you need guts. guts. Hey, in this kingdom, you got your freedom. We are music maker and we're here to lead them. You know what they like, you know what they want. You have to put your all along. Pick up the call on your phone. Hello. Hello. Work for a cause, not for applause. Live life to express, not to impress. Slave demon, the king of the hell. देख मैं रूल करा kingdom fuck the society this my real wisdom ए ये ये गंदी सोच मेरी विजन मेरा साफ नाकाम है प्रोस तेरी ए eh? लगता है कुछ दिक्कत है तुझे ए eh? तू बातें मेरी समझ नहीं पा रहा क्यों तू आजा बैठ मेरी सीट पे तू देख कैसे गाने में बना रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता चल रहा मैं कलाकार बनता जा रहा हूँ मैं कलाकार बनता जा रहा हूँ कलाकार की बात सो ऑन टॉप तभी कतर रैप शौक शौक मुझे गाने का है शौक दुनिया ला मेरा शौक है सब का बड़े है ना सोच मेरी छोटी है नियत मेरी साफ और नियत तेरी खोटी है छोटी है औकात तेरी छोटी है कहना चाहता मुझको face how can you do आया हूँ मैं गेम में रेवोल्यूशन ला के दूँ क्यों मैं बात करता आपने हूँ I am with my mind मैं जीरा अपने सपने उस जो होने वाले सच मेरे आपने मुझको ही क्यों खोने लग रहे आपने